You're about to hear of a new documentary from Iran that says the Messiah is ready to appear. Unfortunately, the Iranian Messiah it describes is actually a description of the Christian Antichrist. Well, it, these three are sailing. Tonight we're going to focus on this one the 12th Imam from mosques. Look out. Motivation. Motivation. That is vital to understand when you're dealing with people who thrive on chaos or want a new world order. What's their motivation? Well, that's what we're going to focus on tonight. We're going to focus on another log on the fire of chaos. It is the 12th Imam. The 12th Imam. Most people don't you agree know. with all the time. Tonight you're going to hear things that you agree with and disagree with, um, and you're going to be pushed hard. If you are a Christian or a Muslim, both of these are probably going to, they're going to be different points of view, and so they're going to probably hack you off. Um, but I don't always say what... Uh, I want to say. I say what I think we have to. Don't take anything at face value. Do your own homework. Make your own decision. This is information you need to know. And we're all people here, so we have to try to get it right, but know that it's going to push you to the limits. Tonight I'm going to show you the apocalyptic version of Christianity and the Twelvers um, in, um, uh, in Iran and also the people that believe in the extreme ends of the Mahdi uh, out of the Muslim Brotherhood. And it's not good. I want to introduce you to Joel Richardson. He is the author of The Islamic Antichrist. How are you, sir? Back with Joel Richardson, and I, we're going through the end of times. This is the Bible side, and this is the eh, from the Hadith, which the uh, 12th Imam or the Mahdi, um, and we're showing the 12th Imam or the Mahdi and the Antichrist. Kills Jews and Christians, kills Jews and Christians, rules for seven years, rules for seven years. Peace with Israel breaks peace. The Imam, peace with Israel and breaks peace. Global seat set up at the Temple Mount. Global seat set up at the Temple Mount. Kills and beheads non-believers. The 12th Imam kills and beheads non-believers. But then you get to the mark of the beast. The mark of the beast, uh, and Christians believe that you're going to get, uh, you know, some sort of a number and you're marked. According to the Bible, the mark of the beast is a mark that is put on the foreheads that essentially condemns someone to hell. On the Islamic side, the Muslims have picked up on this tradition, except uh, in Islamic tradition, the beast is a good guy. And he marks the foreheads of all true Muslims and so, in essence, Muslims are desiring that they would receive the mark of the beast. And is the, who is the beast? The Antichrist or is... The beast, according to Islamic tradition, is a literal beast that comes up out of the earth. Okay, so Ahmadinejad, when he says the 12th Imam, he wants this guy to come. He wants the Mahdi. Yeah, okay. Perfect. Um, hasten the return of this guy. In both stories, it ends the same. I mean, it's very similar all the way through um, Jesus returns, Jesus returns. But this Jesus we know splits the mountains and says, hey. On the biblical side, Jesus returns to deliver his people from having been defeated and crushed, persecuted, beheaded. Right. And here? On the Islamic side, the Muslim Jesus returns and tells the Christians of the world, you've had it wrong all along, your Bible is corrupt, I never claimed to be the Son of God, I never died on the cross, Islam is the true religion, follow the Mehdi." Okay. Or die. Um, let's say, America, that you don't believe in religion, you don't believe in any of this stuff. Somebody went back, you say, just man just made this up. Man wrote this and man wrote this, but somebody um, intentionally did the reverse. There's, I'm assuming that this is all in your book, right? Yes. And I'm assuming there's more in the Hadith than just this. Oh, yeah. Okay. Um, does the does the story veer off at all, or are they still basically the same stories? Just one is the polar opposite. Yeah, in in a general sense, they are they are precisely polar opposites. No mistaking that Ahmadinejad, Iran, the Muslim Brotherhood, they're looking for this guy to come. Yeah, they would not call him the 12th Imam. They are awaiting... They call him the, the Mahdi. The Mahdi, yes. Okay. Back in just a second. عزیزان هوشیار باشید و باشید جریانی رو یهود ساخته 500 سال 600 سال داره پیش میبره و امروز داره نتیجه میگیره آیا این برنامه ریزی نیست باید بریم به این سن با... ببین عزیزان نکته مهمی میخوام بگم دوره اثبات دلیل بودن جمهوری اسلامی گذشته دوره اثبات کارآمدی جمهوری اسلامی رسیده این که نظریه این نظریه که جمهوری اسلامی برای رسیدن به زور شکل گرفته اما از اون مهمتر امروز باید کارآمدیشو نشون بدیم بگیم آقا ببین این ایده چیه جواب داره میده تو دنیا ببین بچه های تو این بعد جنگ به دنیا آمدن است اما امروز دارن چیکار میکنن اون آرمان ها رو قبول دارن و روش های نوین اصلا اون موقع کلاشینکوف و جسه بود این امروز دوربین دستش گرفته امروز نرم افزار نمیدونم پریمیر رو نمیدونم چی از این چیزایی که بقول باش کلیپ میسازن و اینا رو بلد یاد گرفته امروز بریم خودمون مجهز بکنیم هر کسی یه گوشه کار رو بگیره یک دریایی به وجود بیارید این فرصتی که هست تو فضای مجازی و شبکه های اجتماعی حضور دارید حالا سر بودن یا نبودنش به بحث دیگه است اما حالا که اون کسی که حضور دارن استفاده صحیح بکنن بهترین فرصته برید یه زبان دیگه یاد بگیرید حداقل انگلیسی عربی یه چیزی یاد بگیرید بتونید بابا از عقاید خودتون دفاع کنید تو فرض بکن از امسال آمیب تشریف داشته باشه آمیب تک سلولی های اولی که خب روزی یه کلمه انگلیسی هفته هفته نه پنج روزش پنج تا کلمه سیف کن حفظ کن دو روزم همون پنج تا رو تکرار کن خب پنج سال دیگه تو مثل بلبل داری انگلیسی حرف میزنه. پنج سال دیگه هم همین حرف رو میزنم و یعنی میگه اکاش پنج سال زودتر شروع کن چهار سال زودتر شروع والا ما نمیدونم چه امام برید ببینید اجازه فرماشده امام امام میگه آقا حوزه های ما هر کدوم باید چند تا زبان یاد بگیرن طلبه ها من اینن صحبت امام رادیو معارف روشن بود تو ماشین شنیدم آقا صدور انقلاب یعنی چی بعضی گفتن صادرات انقلاب یعنی مثلا انقدر صادر کنم چیز بر خودم نمونه خب صادر انقلاب یعنی اندیشه تو برو بگو وقتی داریم این این مزخرفات مخاطب داره بعد یه همچین حقایقی رو مخاطب نداشته باشه تو برو بگو ببین میگیره یا نمیگیره ما نه نه رسانه داشتیم نه چیزی انقلاب اون باعث شد هزاران نفر در دنیا مسلمان شد دشمن ما قوی نیست قوت دشمن در ضعف ماست این حجمه روز به روز بیشتر خواهد شد این حجمه که امام زمان جل الله رو دجال میدونن روز به روز چی بیشتر خواهد شد الان خصوص توزه چی رسانه و فیلمسازی و کلیپ ها و ها و روز به روز بیشتر خواهد شد منتظر باشید منتظر باشید مثلا رسمن مثلا دجال نوز بشه میام بیان مهدی و همین اما اون موقع کلات بزرگ بالاتر خوش غیرت باید شما کار کنیم بسم الله هر کسی تو دانشگاهتون هست یه کانونی درست بکنه کانون مهدوی اول شروع کنید مفاهیم امام شناسی رو یاد بگیرید سخنران 12 تا سخنران پیرامون امام شناسی فقط بنده کرد. مؤسسه امام شناسی آیت الله میلانی و و و فراون مرکز تحقیقات حضرت ولی سجل الله همه اینا سایت دارن سخنرانی رایگان گوشن تو سایت دانلود کنید اصلا نمیخواد بری اونجا سخنرانی رو دانلود کن یاد بگیرید اول امام شناسی رو یاد بگیرید بعد بیاید چیکار بکنید بعد بیاید کارگروه مشخص کنید کارگروه ترجمه کارگروه کلیپ سازی این کارگروه فلان و بهمان. ها هر کسی آقا تو مسجدتون یه کانون درست کنید تو محلتون یه NGO با رفیقاتون درست کنید برید ثبت کنید شروع کنید فعالیت کرد کجا کار بکنیم خود تشخیص با خودت هیچ ایرادی نداره عرصه فراونه الحمدلله اینقدر کم کار شده خب هر کاری دوست داری برنج میخوای کلیپ بسازی تو میخوای عکس تو میخوای سایت بزنی برای همه اینها هست تو باید بتونی از بهترین ابزار با کیفیت و ساخته بشه مستند میخوای بسازی یکی از این بچه اومده بود مستندش آورده بود خیلی مستند موضوع خوب طراحی افتضاح بلاز فنی افتضاح بهش گفتم برو 200 تا 100 تا 200 تا مستند بی بی سی رو نگاه کن گفت من انگلیسی بلد گفتم اصلا م... نمیخوام تو محتواشو ببینی که تو برو ببین بلاز فنی دوربینو چجوری میچینه؟ انگلیسی باشه اصلا برو دوربین چجوری میزه چجوری مصاحبه میگیره چه نکاتی داره روش کاری که میتونه حداقل یاد بگیرید دیگه اونا تو روش هاشون که خوبن که منتها فنیشو خوب بساز غربیا یه خوش رنگ و لاب دوست دارن میبینی چرت و پرت هم با رنگ و لعاب خوب میشه به خوردشون شما برو حقو بشون ببین میپذیرن یا نمیپذیرن والا بلا ما جای بوده شروع کردیم صحبت کردن طرف از اروپا اومده نشسته نیم ساعت بعضی موقع اصلا باورتون نمیشه یه رب من صحبت میکردم با طرف همینجوری میمون بعد از همون همایشی که آقای فاریسون اومده بود توی یوسف آباد بعد اومدیم نشست تو دفتر فرهنگسرا نشسته بودیم همینجوری که این فاریسون داشت یه چای براش آوردم بخوره استراحت بکنه من همونجا شروع کردم بهشون توضیح دادم گفتم مثلا تو این کتاب این آورده که خیلیش هم حفظم دیگه بعد ایشون برگشت یه چیزی به من گفت مثلا تنم لرزید گفت تو همینا رو به فرانسوی اگه سخنرانی بکنی بگی نصف مردم فرانسه شیعه میشه عین عبارت یه فرانسوی گفت اینا رو مثلا خبر نداریم رسانه امروز هم بهتون بگم دیگه تلویزیون نیست و همین موبایل هست. اینترنته درست اصل بیس و ریشش هم دست اوناست اما چند تا سفر میتونن ببندن وقتی این موج باشه همین آبلیسک آتیش زدنه چند بار تو سخنرانی گفتم درسته گفتم آبلیسک آتیش میزنه بنویسید وای ایرانی هم برن آبلیسک بذارید توی سایت بابا برید الان بنویسید تو گوگل تا میزنی وای ایرانیان چرا ایرانی ها یکی از گزینه‌هایی که میاد همینه برن آبلیسک چرا ایرانی ها آبلیسک آتیش میدن خیلی جالبه بعد طرف میخواد ببینه چرا میاد تو کجا کلیپ تو رو میبینه یارو از یکی از همین کشور اروپایی کوبید اومد تهران بنده رو ببین از روی کمی کلیپو که اینا کیان تو ایران دارن این کارو میکنن و فلان ببینید این همون نکته اساسی پس بی ارزگی ماه این حقیقت بله دشمن ما رو سرگرم خودمون کرد صبح تا شب تو سر کلم بزنیم چپیه راسته نمیدونم اون ترک این کرد این عرب اون فارس این عجم این بعد بابت مزخرفات خودشون دنبال مشتری میگردن بعد کار به جای میرسه به ایران شیعی به عنوان طمع که بیایم مسیحیت ایونجلیستی رو اینجام گسترش بدیم بچه مسلمانان مسیحی کنیم و اینا مسیحی انگلیسی بشن و کسی که تا دیروز امام زمان میدونستن از فردا چی بدونن دجال خودتون اگه شما میدید رهبر تو مشهد برمیگرده میگه جوانایی یه کاری بکنید این تعارف نیست این حقیقته یعنی اگه دستگاه فرنگی میخواستن کاری بکنم میکردم نیاز به کار من تو نبود کار بکنید یاد بگیرید پس فردا تو خودت شاغل میشه توی اداره همین نگاه امام زمانی خودتون برتونه داره و این نگاه امام زمانی نگاه انحرافی حجتی و امثال هم نیست نگاهی که میگه ما با همین کشور باید جمهوری اسلامی رو کارآمدیش به دنیا نشون بدیم من خیلی الحمدلله اتفاق افتاده اینجا افتخار میگم خیلی جا الان من دارم دعوت میشم اصلا بعضی از ادارات میرم میگم که پیرامون مهدویت اصلا سخنی گوش اصلا به اسم اداره نمیخوره بعد میگم چجوری میاد طرف استاد منو میشناسی میگم نه میگه بابا دانشگاه امیرکبی 6 سال پیش اومدی سخنرانی کردی من فارغ التحصیل شدم اومدم اینجا با شهر بیقانون مهندس شده مسئول روابط عمومی خب بعد آره روابط عمومی اینجا اولین کاری که کردی جلسه برای موزمون بود بعد میگه چه برنامه چیکار کنیم فلان اثر خودشو میذاره اثر پروانه است میگه پروانه اینجا باد بزنه یه برای یه طوفان درست میشه خب تا اندازه یه نخودم شده تو این آش بنداز بگو این کار دستم برمیاد شروع کنید خیلی وقتا شده بچه بپرسید از بچه دفتر ما آقا میگفتن چرا تارال گفتگو نز... نمیزنی میگفتن ببین بقیه خودشون رفتن چیکار کردن تالار گفتگو زدن این خیلی ارزشمنده ها بعد اون تالار گفتگو بعضا توش یه سری مشکلات هم بود باز هم بنده میگفتم چی بذارید کارو شدن بذار یاد بگیره کارو اینجوری اگه همه کارو ما انجام بده خب یه رایفی رایفی رو میزنن تموم شده کارو اما وقتی خودشون کارو یاد گرفتن تموم شد بگذارید خود مردم یاد بگیرن بذارید بلد بشن کسی که دیگه خودش یاد گرفت دیگه نمیتونه کارش ببین اوباما چی میگه میگم ایرانیا دو تا ویژگی دارن یک این هسته رو یاد گرفتن با بمباران چیزی از اینا نمیتونه بگیری دو اینا مقاومن هشت سال جنگشون نشون داده که اینا اهل این نیستن راحت کوتابیان نمیتونی با فشار به ایرانیا ازشون زیاد امتیاز بگیری کنی خب این شاخصه ها رو ما داریم بیایم تو این ببین امروز اگه تو رسانه علوم و فنون رسانه رو ندونی بی سواد یا ولو دکترا داشته باشی بهت بگم آدمی که امروز علم رسانه نشناسه بی سواده آدمی که امروز عملیات روانی بلد نباشه برید مقالاتش رو بخونید برید بحثای پیرامون است عملیات روانی بلد نباشه بی سواد با یه کلیپ گولش میزنن عزیزم پسر افتاده تو تحقیقات آخر و زمانی مهدوی بابای خودشو کشته چی شده گفته این بابای من مانع زبوره باباش یه آدم شریف بزرگوار امام زمانی این که میگم برید دستتون دست عالم دینی باشه همینه از منبع درست مثلا هزار تا الان سایت تو مملکت ما زده و وبلاگ زده شده که دارن بحث مهدوی میکنن همینطور دارن نشونه ها رو چیکار میکنن تطبیق میدن خطرناکه مبادا خدای نکره خودت تو خودت تو یک روزی بیای دوچار همین انحرافات بشی فکر میکنی کم دفتر ما عزیزان میان که سید خراسانی هن شایب ابن صالح امام زمان چند مرتبه تشریف آوردن میاد طرف میگه من به خدا قسم همین چند وقتی پیش که از همین بزرگوارا اومده بود که مدعی بود شایب ابن صالحه خب ایشون اول اومد گفت اول خودتو تو شایب ابن صالح بودی بنده رو گفت خب تا بعدا بدا شد من شدم خب بعد باور کنید ایشون شاید بگم در مجموع یک رب صحبت کرد یک ساعت و یک ساعت رو بنده داشتم برای ایشون صحبت گفتم ببین من میتونستم همون یه رو اول بگم خب اصلا تو بگی تماس بگیری من بگی من شو ابن سالم میخوام بیام کسا دیگه چیکار میکنن زنگ بزنیم آقا بیاد بینو بگیرنش نمیدونم چیکار نه من گفتم ببین عزیزم بد اثبات شد باشون بحث علمی کردم میدونم چون ایشون امام زمانیه شیطون میره تو جلش برای امام زمانی و برنامه چی داره ویژه داره بله و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره ما آرزمون از بهترین یاران امام زمان باشیم درسته اما گفتم خب یاران امام زمان ویژگیار دارن گل پسر تو کدومش در شما من تشخیصم بر این بود که ایشون پذیرفت برفت اینا از تو چی در میاد از طریق اینکه ما خودمون یوی میزنیم حضرت فرمود فرج و الا روات احادیثنا نفرمود فرج و الا احادیثنا خب برید سراغ کسایی که حدیث فهمن برید به بزرگان به علما رجوع بکنید از افرادی که اسلام شناس نیستن طلب اسلام نکنید این خطرناکه آدمی که تو عرصه مهدویت کنه باید دلش رو پاک کنه باید تسکیه نفس داشته باشه از گناه ها فاصله بگیره گناه های ما مانع ظهوره پارسال احیای نیمه شبان انجام شد خب اون کسایی که روی احیای نیمه شبان کار میکنن خب دیگه نباید بهشون بگی که سال بعد چیکار باید بکنن خودشون برن انجام بدن تو آبلی سوزی مساف ورود پیدا میکرد هر سال درسته دو سال دیگه چی نمیاد بچه هم گفتن چرا نریم گفتن بذار یاد بگیرن خودشون وقتی تو بگی بیاید فلان جا فلان جا منتظرن یکی دیگه کار انجام بده درسته؟ خودتون یاد بگیرید خودتون رو به امام زمان خودتون نشون بدید اینا باید مردمی بشه وگرنه اگر به شبکه سازی و این داستان ها بودی که بهتر از بنده نمیتونه شبکه سازی هم موقعیتش رو داشتم هم مقبولیتش رو داشتم ها میگفتم آقا تو این شهر فلان همیشه گفتم صبر کنید صبر کنید بذارید خودشون کار یاد بگیرن که الحمدلله خیلی از شهر من دارم میرم اتفاق افتاده یه هیئتی یه مؤسسه یه گروه کار درست که خودشون داره برای زمان کار میکنن کارهای قشنگ میکنن خودشون دیگه سخنران دعوت میکنن اول برای اینکه اینا پا بگیرن من هر سال میرفتم سخنرانی شهرشون خب بعد دیگه اونم حذف کردم یه خودشون یاد گرفتن کارگروه طرف تو استان خراسان داره رو افغانستان کار میکنه یاد گرفتن دیگه باید ما هم بتونیم به صورت صحیح و درست نه جو زده امروز الحمدلله شکر خدا لطف خدا سایت های زده شده متعلق به همین نهاد آقا مرکز تخصصی مهدویت سایت زده بری پیرامون نشانه ها در مورد همین ها صحبت شده برید قشنگ اونجا ببینید میخواید کلیپ بسازید برید مطلب علمیتون اونجا بگیرید محتواتون رو سلیقه خودتون باری کلا سلیقه شما خیلی بهتر از من است بشینید خودتون کلیپتون رو بسازید آقا بلدی اینو بارها گفتم یه توی فضای مجازی بعضی یه پوستر شما طراحی میکنی به انگلیسی این پوستر رو میذاری دو سال بعد شاید بگیره پخش بشه دوره امروز دوره تصویر مردم حوصله خدمت شما عرض بکنم گوش دادن تصویر چه فیلم ببینن کلیپ ببینن حوصله خوندن ندارن خیلی سخت شده از پنج خط بیشتر بشه حوصله ندارم بخون عموم ما یاد گرفتیم فقط آقا 20 تا کتاب چاپ کسی حوصله نداره بخونه این عزیزم من اینو هشداری بود خدمت شما بزرگواران من عرض کردم خب تعجیل در فرج قطب عالم میکنه حضرت صاحب زمان صلوات نبی